网络中的影片测验题是非常好的教材类型，除了可以让同学观看影片外，还可以将题目融入在教材中，增加更多师生互动的机会。首先，请取得您要加入影片的网址。 在 OneNote 中新增影片单元，将影片网址贴入，指定好影片播放起始点后，选按题目，新增题目，请将您要测验的题目输入完成，接着输入此题目要出现在影片中的时间。 加入测验的选项，并指定好哪一个是正确答案。完成后，按下储存。如果您有第二个测验题、第三个测验题，您可以选按新增题目，继续用相同的方式新增。完成设定后，选按储存。这样影片测验题就完成了。请记得。 最后要按下发布，这样才能在课程或群组中看到最新的内容。在您指定的时间会跳出题目，选按正确答案后，按下确定，就能继续观看影片。